ஏ வினு Thank you. Ahora sí, ahora sí. Thank you. m o n e n o Thank you. Wait தான் and the last ones